akkiriza mm. omuntu antwala ekanotaaccept mm. tontwala sitwalibwa mmotoka gyesimanyi mm. kubanga muwatidonno nti oti oyingira emmotoka n'otuulamu naye ngaate totudde no maaso olimu yekka ayina omugu ate ali eno was eh. the time okutuula eno emabega nga tonnalinnya motoka kakati ate nze nkirina nze ne bwemba nagenze wange buli lunaku olwaba ku nsi nina efumu lyange ndifumita wansi wentebe nomukeeka nga okuba embooko nga ngenda okweba <laughs> obwana bwekwekamu kuba bene ebitanda ebyammu bikka wansi mm. kakati bamubinula neyebakayo wansi kisikeemu yo simu yo yiyo tewategeera nti ono mukwano gwaffe yaziba amaaso gundi lutumukasa mm. lutumukasa yali yenywera mumwenge gwe mm-hmm. mpolampola lutumukasa ne bamukubira essimu tiwaye waliwo akuvuma ku tivi ani lutumukasa nadduka nateekako tivi egitekako eddakiika ttaano neegenda n'amaaso negagenderako teyaddamu kulaba kiki ekyali mu tv baali bataddewo endala nga si yeyiye nga si yeyiye luutu ne babagamba nti kasaziwera ennaku musanvu nga tannalongoosebwa emunye enziraba omukazi yabagamba nti emunye enziraba naye kasa sebo bamuma sente mu state house naye luutu omumanyi ye mwenyina wa mukyalanjuba abaalwana mu nsiko naye luutu oyo si yayogera ebitali bitufu naddeno naddeyanti eri bwambabazi naavaayo oziruwadintuhiya ate pulezidenti yamukola bubi nnyo mm. kubanga luutu yava sideni mm. yadduka wano n'agenda e sideni mm. australia baavaayo neno aigege yali fasekitbawo nogundi uh, nomukyala alwanyisa enguzi yani gondi yani bagemeyire bagamba nno nze ndi mu kampu yabagemeyire negondi nekadaga eh. naye omuntu omu yanyuza nagamba hmm. nti bagemeyire akutya eh? nti bagemeyire akutya hmm. ave nobatogete tubagemeyire but these people strongly believe kubanze bwobaomu many of these people i fight for mm. have never seen me kakati mm. ono ogundi webamuleeta yakolanga mu state house nga yakuli abalema i gundi gundi private secretary nikyaje obugundi disabled hmm. kati yeyakolanga naavaayo manye entalo za state house nyingi hmm. nadduka nagenda kuba bakuteekako ebintu oba badagala kutta president uranaway except the hard coers like me hmm. ne bamukomyawo mbabazi namukomyawo lotwe yapuma museveni ewiiki esi bbiri nebagamba mhm. mumunonyi lotwe ayogera eh? lotwe ayogera aboogezi bemanyi lutu mwogezi nebamukomyawo lutu nze ate oba nange mowaladika ate okusinga nze eh. lutu alina byayogera nenziruka nga bisasamaza yapira ddala kunyama ah, <laughs> yagamba hmm. bwobaka baka maaso mungi hmm. ate ebintu bwateese wa museveni bakita bijjayo kitegeeza ono si maasomo <laughs> kubanga maaso mungi yayonde balaba buli kimu kakati bwaba agende wa museveni <laughs> n'atajjayo bintu byaffe kitegeeza kati takyali maaso mungi baleete maaso mungi omulala luutu musejja mugumu nnyo hmm. era nemubuzibeebwe mugumu kakati lwetuba okuba museveni ewiiki ezi naga nti bamunoonya kati bwe bamunoonya <laughs> nbamuoza naye onvumiraki lutu <laughs> nagamba tinti abayiso bangula nkuvume mm-hmm. otuyite bangule nabo balieko sente <laughs> kakati yendedde abo nga nabana abakozeeki abawaddeyo mm. kakati oyi pulezidenti museveni bwobanga oyagala okukola okusigala mu busiru bwo mm. togenda ngayo okwogera naye tabagula but museveni humbles himself and explains to you The, if you have been thinking about a shouting man a word museveni hides even times nakulaga nti ndi munyivu mm. apana talina intimidative atmosphere ngaebeera mubakulembeza ngaamini gyaliko abalala kan put on smile naye ngayeayina birala humb man kakati lutu ayogera naye namunyonyola byonna bulungi nnyo lutu talina yadde ekikumi kyeyamuwa lutu naava ewambabazi naye yakola bubi nnyo mbabazi lwansonga mbaba ono yali sekitale wa mbabazi mhm. lutu mhm. kyoya mulwaniya nnyo bamuweeyo ekyamaanyi bajja kukimuwa lutu waliwo abamulwanyisa mu state house ndowooza balowooza yaboogera mhm. lutu yakwata fayiro za mbabazi nga yali sekiritale yajira ku booda nadda mu state house ate bamuteeka mu lobby omulyango we guyitira kwolwo olunaku eriyo seeke meeting mm. mbabazi ne mukazi we bamemba ba seeke mukambabazi aba ayita bwati atulya mu lobi alabebe ayulutu oisyanga brothe <laughs> kubanga yes they have left rutu in his office as secretary of the task force eyambabazi mm-hmm. kakati azatya yabayisa atya yagira ku boda ono ye yali ayagala ayogere nabo ng'abategeezezza bye mugenda okunkola temunnimba nze mbadde nandi have been running your outfit era i think this is when mbabas collapsed kubanga wekibanga lwotuye yali sekiritale ng'amannya gonna agalina n'agawoono ekitegeeza mbabazizi campaign team had to kulambu naye lwotu ekyamutuukako kyali kituufu ekyaki oyo yuda isikaliyoti eh, ah, yuda isikaliyoti ogetuga kwe mbabazi yali mupanishinze naye bano baali muwadde anti mutamuwa eh, omuli olyomi tofunakaakati eh, kubanga ne museveni yali tayinza kwesiba ate kati pulezidenti takyayinza kugamba nti ebya lutu tabimanyi kubanga lutu bajja ne bamubalira ne bamusalira amagezi ne bamugamba nti yafunye omudaali kaakati pulezidenti ngaayina okumuteekako pulezidenti bwamutulira bwati eh, omwana yamuliko namuga nti is blind pulezidenti naga nti eh, ayu blind is blind nti yes namupiikinga namuteeka kukatebe mm-hmm. namuga nti do you want to work again ye yenga kuba neeri kale weewuunye luutu bwe yaddaye mu auswaria yali adduse ku mulimu naye omuzungu bwe yamulaba nga ali blind yabagaa nti no the question of absenting himself from duty does not apply mm. muzibe ono katitumukolere ki kale yadduka naye tumukolere ki mm. kampuni neemuliwa n'abalagira bamuwe n'omulimu ogusobola obwa muzibeebwe atambuliraawo mm. kubanga bakusomesa ne bakuwa kompyuta ezaabwe n'okola ki emuzungu e, e, e, in australia ejaji sympathized with rutu which for us here we cannot hmm. kakati president amutuuza wali amuga nti okyagala okukola nti tiŋenda kukubira esimu tamukubiranga naguno gujo mhm. but for me uh, what i know ekisoboka okubanga lwotuyize victim of two factors hmm. one mbabaziize everywe kakati buli yabuulya museveni e, osanga ye museveni enkola gyakolamu ebintu bye nga yasanga abantu mu lisiti yambabazi mm. ye n'atabajjaawo naye ng'abategedde kati ate bo ne bategeera nti ku lisiti baakolaki baabaddeko tu mukyalanjuba olw'okuba onalireetedi noono mm. onayinza okuba nga yasikira ebiki naye nze ku luli yange ku lutwe kugamba let us emulate the example of an australian judge eyabagamba yeah. nti yes this man yadduka abusentism but now is blind naye mukulutamale wali owulidde omuntu ngaakuliddemu olukwe anti aluulidde eh, mwani ah, kubanga nze ate ffe bwe tuba tusoma ebyobufuzi batugamba yuda isikariyoti ye best disciple wa jesus yali ajja kulemera ku nsi owokubiri ye tomasi tomasi eyatukakasa twalowooza mulala thomas yali mutuufu naye abawandika bayibuli mu kiseera ekyo baali bagamba nti ah, ah, kati oyo era n'okakasa nti ye museveni era n'okakasa nti mirundi ngo noomusajja akuwandikidde emeseji nti obutambi tebuliiyo oyo anti owa abudabi ye ekimugambisa nti obutambi si butuufu hmm. talowoozaayo nakali akasajja akapakistani kagamba there is no african who has that technology Mwanga baluza tuchali kubiye. Kubanga oli yebuuza mm. baina zoom. Zoom waliwo gwenda bamusajja mukulu. Mm. Naye bw'aba agiriko abeera ki aba bwereere. Kuba zoom kitegeeza baina zoom eriko ebifo biana. Yes. Kakati amagezi ge basala bonna tebeewulira. Tebe, tebe Amala kutta zina asatu asatu mu emmeka mm. bo ne boogera babiri okay. bano tebawulira byakola ki byayogera mm. but technology can even infiltrate E, e, zoom bali ababiri e, nobawulira kakati waliwo omuyindi yabaliddeko bisatu mwatano nva baku boolwaliro mu meeting mhm. era nga meeting yatudde abantu nga kikumi museveni apulaninga ebirala nabapulaninga bakugambye abasajja era oli mukizibu mhm. abasajja bagambye tubonyebonye nnyo n'ababaka ba paalamenti mhm. ababaka ba paalamenti batulya ssente wabulira ekiteeso kadaga kyeyagamba nti simanyi bwekyavudde ku order fomu bali bafulumiza biriyoni nnya eh. anti babadde baagala okuwamba ekitongole kya leya eh. era kakati mitingi yaabwe yasembyeyo bakidduseemu pulezidenti kyeyakoze minisita wa energy bajjayo otoheyo mhm. omusajja mm. omukulu mm. bakomyewo tuli agenda negundi newalikye kubapo baali suspended pulezidenti n'alagira akulo abagobe n'agaana abakwate n'agaana yaga nti these idiots is still breathing ugandan air yes niwebali kubanga babagamba bawali kye bakugamba naffe twali ba conveyor belt naye ngaomanyi sente ze baalya mm-hmm. government borrowed money 50 million dollars pulezidenti nakiteeka ne mumanifesito ye nti amagombolo ebikumi bina birina okufuna amasanyalaze tewali sente baazirya kanabagasifetwazi ndabadde yewaffe mukyalo eh. nga basuula miti eh. gyebakomate baali bamanyi bakereminga ne bumeme wekoze eh. anti baba kugamba sifetwazirya kati abasajja batudde ne bagamba ti ebizibu byonna byonna byetufunye mu paalamenti n'okutubba ssente the issue is simple tweretera abaffe betubatuleeta mafiya bagambye ekisente sikizibu kyaffe naye bwe tutegeera nti waliwo pulezidenti omuntu gwayagala ennyo nga mukwano gwe olwokuba ffe tutya oyo tumumanyi tetujja mumukozesa tumuyita nitumugamba mhm. tigundi akusinza amaanyi muzeeyi agambye tigundi akusinza amaanyi kakati gwe vaamu eh, eh. kati bwovaamu mm. bakuwa esente zewalifunye mu myaka etaano nga omubaka wa palamenti it tells you how much money these people have at their disposal kubanga kitegeeza nti ombaka paliament waba afuna emitwa miliyoni ataano buli mwezi hmm. kubisaamu kumi n'ebiri nkaaga kubanga kitegeeza buli mwaka gulimu emyezi kumi n'ebiri hmm. kumi n'ebiri emyaka etaano zenkaaga hmm. kati nkaaga kubisaamu ataano biliyoni satu bo bazikuwerawo n'otagenda mu paliament how much money do they have ekitegeeza mafiya kati oyo tekinologi tamusuubira ali dubai naye tasuubira nti an mm. african can, I, i can have this technology abakwata mbw eh, kigambye mbwalimba smaitigundi for you gwe yerekeeyo kye dubai ebyogundi revoyo simaina kusomaku because for you think it is not but kakati ngolwali mbagambye mm. mugende ku mutimbagano gwange mm-hmm. mirundi official meeting yatulira mu college in yes. badokita bemulago mm. nga batudde n'omusajja abayigiriza engeri yokukulamu ebintu mubalwadde nenemu zebazoogera bwenabakuba wano basigalawo nakuba mupakistan nekuba omukyai mupakistan yalina baminisita babiri bakolagana nabo fast consignment yagendera munyonyi za egond uganda yalines consignment eyokubiri ekyalemedde wano mhm. waliwo eddwaliro mwerimu ebikwekeddwa mm. era omusajja mupakistan yakomawo nabawa nesente two ministers were involved omupakistaani bweyadduka nadda mu uganda yagenda n'atunda kati bwemukuba ennyo nadduka nasindika abachina nabo nembakuba kuba system njiina yonna kakati ewe dubaya kanti tebiriiyo mweno mumiting bagambye hmm. ti chairman omusajja akuba amaloboozi go nabagambye nti e kati amaje agayise ngakole ntya ate chairman agenda kwesimba mukalu mukampala bamuwadde sente empitirivu agenda nakuyita mwenaale mwana opposite opponent we yamuguzi chairman waba bakule ebintu katonda wa kakati oyaga tamanyiddwa ngalwa kitamanyiddwa these people listen to each other ne mu meeting eri ya soka oli yabagamba nti mirundi muleme kulowooza nti abakwata gomanyi nti ntoya pusi bamugobamu ntoya pusi bamugamba tigoliko ebyuma bali ntoya pusi nabagamba nedda omusajja ffe daatukwata hmm. naye yayina particular people balundamu hmm, era kakati omusajja amugambye hmm. esajja lyagambye mukada akasembyeyo nti lyasanga pulezidenti ngaawuliriza awuliriza <laughs> akatanda erimusanga awuliriza namugamba naye lino eddoboozi nga mpulirango eriryo nedda sebo obutambi mirundi yabupangapanga mhm. napanga eriryo ogenda omuganda mpangirayo kamu eh, omanyi abanyankole bagamba eh. mbu onyampisa ekiniga mhm. okania mumpale mm. kakati mbu kasitodira force nene noga nti kankozesa obusungu mufuyire eh. ate opama mumpale lyafayo lipamisiza linyampisiza ekiniga <laughs> eh? era mukolwaliro bagambye nti omusajja twagezaako muwa sente netutuma omu ku ba mp abava emubende mhm. izi nsubuga yayogera kisemewo nsubuga gwe batuma simewo nsubuga bamutuma simewo nsubuga bamutuma ewange nemugamba simewo nsubuga buli honest nga bali tebakulimba sente gendo ziteeke ku muluja lwa paalamenti nzikimewo nti nedda oyina kuba oli agambye fulanka tumwebaze yafunye 5 bilioni naye obimanyi mhm. ojja kubyogera mhm. kakati tye agenda ah, oziteeke mu palamenti wali njja kuzikimawo mu lujja wakati ziteeke mhm. mu mmotoka genda okupakinga wemotoka nzikimewo kakati nakomawo nagamba nti aa ah, ah, oli agambye jangu ku palamenti wabazi kubeera kuba bamubye ennyo akwate ekisawo akiteekemu ne mugamba oli musiru oyayagala kunkwata nti angize sente mm. kakati basonda 10 biliyoni bazimbe bazikulyako ne van njeru nga nze mbimanyi mbawulira kati bwe baziteeka mu motoka bakola ne save wange <laughs> ekiro ŋŋenda okuloota okumanya nze n'ebintu byange ŋŋenda okuloota ngaemotoka njeru ngaeyo yenyini gye baali baguze ejja bweti naye yali egenda okweta ewange amazzi amakyafu ne gagikuba neddayo byebibyo neweeta ekkuba eddala ewa mukulu wange eredde mm. eba egenda okutuuka ku geeti amazzi amakyafu ne gagikuba baba neddayo naye ngaomanye ekirimu mm. abasajja abo baali beekutuddemu ebitundu ebyo ten biliyoni bazireeteeka nemmotoka yaazo vaani mm. bo bagende that was the instructions drive inside pakade ligundi emmotoka ye ne sente ze ziveemu another group had also decided bano oluvaayo bajje ekiro banzite sente bazitwali gemazzi gano agalemesa mmotoka nenkubira obusajja bwange obutambala ngatto mhm. kati akasajja omanyi bwe kaŋŋambye mhm. akasajja kaŋŋambye nti naye mpulireyo pasita yayambala ekkutiya nti ekutiya omanyi kyetegeeza mhm. nange nadde sikimanyi ekutiya bagiyita omusambwa gwe bayita bamweyana gwe gwambala ekutiya era bwoba olina ddiiru gyogenda okkutula n'olooto omulalu oyo gye bamweyana eh. bamweyana abamulalu uh-huh. bwakuba amayinja ki omulalu nakuba amayinja ddiiru togenda bweba ogenda kumuka musajja togenda eh, wamweyana yakutula ddiirwa ayambala kutiya naddesi kimanyi kiganda kyaliko <clears throat> omusambo baguyita bamweyana gubeera nakamindi katono bwe kati gwegukola mhm. sente gwegugobigwa ddiiro era bamweyana bwoba oyagala kukolere oyola ebisasiro bino kazambi uno abalalu gwe batambula mhm. naye n'omuyiwako ecupa yawalaki bamwenyananya walaki kyobalaba mulalu kiwanukaye wanyondo naye bamweyana kati ekiganda amanyi bamweyana eh, ate yaliyo eno yaliyo enokiganda kwomulalu kiganda yataddemu ekutiya kutula diiri ku museveni amukutula omutima ate kyakyezi yo ask ena muganda musamize biruteri buli musamize nti musambu ekyokutambulira mu kutiya bamwiyana bamwiyana yakutula diiru kasoba nga olina diiru gyogenda ogoba oba mukaba musajja oyagala kusula wa musajja nti yagenze kasita olooto omulalu nakuba amanja nakulemesa ogenda diiru nfu kati bano <laughs> bano eh. bali bakakati ngoyaga ntebiriyo they laugh at him where i can sympathize with this man mm. is that the pakistani yaga nti esimu gyenakagula eno baleeta abacanada ba expert mm. ne baleeta abaisirairi mm. kati baleese muyindi papasire to counter these machines mbaga mm nti airforce kasita omuntu akufunako airforce mu bintu bya tekinologi kakati kankankubuulire hmm. mbadde mbagambawo nti nze nina essimu essimu bwonkubira gwe nogaa nti ovuddeko nze mmala eddakiika ttaano nga mpulira byoyogera ogiswisinjeofu ate mpulira mu mita nnya bwe nti mu radiasi tambala ebimashini zezo zijjawo so kakati nange kenyini singa mulala yali abyogera ngaabikuba ndooza nalimuwakanyiza naye ebiri korespondinga mm. nti kambabuulira omusajja oyo omwana oyo omwana yagamba mm. nti bayinaawo ng'ova mu ggwanika emulago mm. waliwo ababodaboda ababeerawo kababodaboda eh, ngaokutudde oluguudo emulago naye wansi awo ekyemmanga waliwo ababoda ababeerawo Eh. kakati wano obuzeemu agenda okitegeera nga waliwo omuyindi ajja nemmotoka mm -hmm. nagipaakingaawo ne baleeta ebintu mu bibookisi ne babiteeka mumotoka y'omusajja oyo ovaani mm -hmm. the boy detected ngaemmotoka evaamu omusaayi omanyi badokita babikukuulamu baba ne kafiriigi yes. babikukuulamu ngaoli mulamu tebagula bifu That's why the, Japan, the, the Chinese are here. How many people die in China? how many people die in pakistan which means they are coming here because ebyammwe babitwala muli balamu era mweyo lekica omugundi pudokita omu owemulaga agamba hmm. if it is my time my gund to decide whether this my patient can live or not awe tujja okukolera mugirinde nga mbakuba luli nakuba nga boogera n'omupakistani bamuleetedde ebyuma bakoze batya bava mu minisitule ya icc musajja nabaga nti ono omusajja akwata essimu yange yagiyingiddemu tekinoloji yemujjawo mugula janka kibayi janka so kati oyo bwawakata simunenya hmm. naye nze kyeggamba nti nze ndi very careful n'essimu yange ntegeera essimu njimaakinga hmm. simala gakwatakwata bintu waka siraba tv nga sanze tebagiraba olina kulaba gyosanze balaba eh. bwe baba tebagiraba oyitamu ah, ah, nti yatwala amaaso ga gundi ate okumanya baali bagezi nti lutu ennaku pulezidenti agenda omuyamba okukitegeera nga ennaku mwenda zimaze okuggwako eh, nga tegakyasobola kudda anti omukazi oli waali wamaaso oba wegindi omanyi mukimanyi nti expert wamaaso mu east and central africa ne south mm. ali mengo mengo naye ekiri wano mu uganda ntalina byuma mukulu wange mm. tulina muwala waffe yazaala omwana nga tatuuse mm. ne bamuteeka mu incubeta kadooza amaaso ge baagala gajjalira naye bagenda e-, e-, kenya basasula sente nyingi nnyo balinda omukugu akebera amaaso ndibavuga nti you are ugandans yes but the person we are waiting is a, a, a, a ugandan medical doctor she works in mengo mm-hmm. ye mukazi era bwe bajja okulongoosa luutu oyo omukazi expert yaliwo pulezida ne bajja omuntu e rwanda ne bajjaani ne baconcluding nti emunye tezikyasoboka naye nga bamutaddewo fonna they knew the science nepresidenti wakitabako kyakola ekyenjawulo ate kati akyamuyambanze newunyiza mazima ga katonda newunyiza susayidi bulijjo muwogerako mm. nti susayidi yomusajja yali mukambwe ennyo agenda okulwanisa rpa teso ne bamuwa baasi susayidi nagitimako waggulu ekyawaggulu yegitimako mhm. ekyawaggulu naganze sinza kutwalira amagye mu baasi bwe tugwa mwambuusi waliwo awona yagitema bamujjette esonga otugamba oh, bakutte kirama <laughs> eh, eh. sisaidi olala yali emmere obanga tasasudde ne bamugaa nti baloopye wa pulezidenti n'akomawo embaale n'asasula sisaidi netulako baali basajja b'amaanyi naye bae eh, nti omwana wa sosaidi balina embalala gyebayita ku mukyoma atunda mukyoma omwana muwala nti pulezidenti bamutega mulala abaana ba sosaidi tebasoma babateeka balamu nesali bamutega mulala abali mu abatalina feelings abaana ba drago drago yabalekera ekizimbe bakiyababba yali akola mu state house nakolaga diri nabbaali babatwala muhoteeri afirikaana nga bazibawera ku mundu mm, mm, ate bivaawa kati oyo omukazi addukambwalaga mu palamenti i can expose you mu lunaku lumu nenkukuba notuula ku ttaka because baina era basajja bali bagaye nti amawulire gonna tukakontaininga infact abasajja bagambye tikati yagenzewa eskembuka tugenda mukola tutya nababaga nti nedda kyetwayitamu luli ngaavudde ewakagundi ewakaliza museveni yali atutta ekyo mukireka tugenda tukimonitaringa batatukubeno osanga bwanaafunawo regulated channel ebyo nanabijjayo nebaga nti aa ah, ah, byakuba bikadde Mhm. nimba kuba ebipya bye bayogera mu meeting nti enkuba bikadde kuba mbu zoomu zajja zoomu nayo ngiyingiramu so kakati that man oyo agamba mbu obutambi bugenda kusuula ye one simulowooza nti alina bano yes. but what is his level of education what is his level of analysis kubanga kyalaba eh, takisuubira hey, takisuubira taliiyo nabo bababuuza nti omusajja n'abakwata ku makya naddamu n'abakwata olweggulu waliwo eyajja nnaku ezo kamanda afendi n'abavuma okweyo no is not mirundi is you people you don't control naye nga kimukwatiddemu naye lwe yayogerako ennyini naye namufuna era omusajja abagambye meeting gyabaddemu omuyindi yabagambye nti no no no not this time ne batula mu meeting full house without testing kati full house nagikubye kakulwachi olwale lwachi bachatula mu meeting nga bachimanyi nti no baganya okuva ku bubbi anti bo balowooza mm. nti lekani era bagambye omukwate ekikutya ekya sente mu kimuwe kakati obusiru bwe balina buli bwe buti mm. they think that i can abandon the president nenkolerabo if the, really the president gave me this sophisticated machines bagendayo ne bamugamba ti why do you entrust those machines to a madman nabagamba nti madman abakoze ekinza nkolera obamwe mulaba ngaomulalo eh, eh. nze ankolerabiriyo newabayo omulala nagendeyo very powerful namuga nti ebimu bya mirundi bikozek